continuación vamos a, convertir los eh, sonidos que, que bajamos o que sacamos de los XO. Entonces lo que vamos a hacer primero es eh, copiar el link que tenemos en la parte de abajo del tutorial y vamos a abrir internet ¿sí? con cualquier explorador pegamos el link y a continuación vamos a descargar el software para instalar en este caso instalaré el, programa portable ¿sí? por, por, por, por administrador no me deja instalarlo entonces ustedes pueden descargarlo de este link ¿sí? Simplemente le dan clic y guardan el video donde ustedes lo desean, le dan guardar. ¿sí? En este caso voy a trabajar con la versión portable que es similar. Le damos descargar en, el, en la carpeta descargas y guardamos. Esperamos a que descargue nuestro archivo y simplemente cuando descargue lo abrimos. ¿Sí? Listo. Ahora que ya descargó nuestro archivo, le damos a abrir carpeta y acá nos aparece los archivos que acabamos de descargar. Este que nos aparece acá es el archivo instalable, el que va a quedar en nuestro computador, eh, como les había dicho antes. Y este es la versión portable que vamos a utilizar. ¿sí? nos aparece comprimido, estas estos libritos quiere decir que están en, en formato eh, WinRAR, WinRAR, le damos clic derecho, extraer aquí y ahí lo tenemos, nuestra versión portable. ¿sí? Este software es totalmente gratuito, no tiene ningún costo para descargar y su instalación es muy sencilla, simplemente le, damos siguiente, como si estuviéramos instalando pues como un software eh, normal. Entonces abrimos este, en este caso como es portable abrimos este, este archivo. Listo, entonces ahora aquí tenemos la interfaz del programa. ¿sí? Bajamos aquí un poquito simplemente cuando se nos vuelva acá eh, una doble rayita una doble flecha perdón lo bajamos un poco ¿sí? aquí en perfil tiene que estar personalizado aquí buscamos el formato al que queremos transformar o, o convertir el video que necesitamos ¿sí? ahora si ustedes tienen esta versión clásica de Movie Maker, ¿sí? la versión clásica, lo que ustedes necesitan es convertir el video a un formato .avi, ¿sí? entonces suben acá, dan clic acá y buscamos el formato AVI, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen la versión reciente, que es esta, de Movie Maker, ¿sí? Como pueden observar, tiene una interfaz diferente. Lo que necesitamos hacer es transformar o convertir nuestro video a un formato .mov, ¿sí? o al que ustedes desean, ¿sí? Punto .avi, .mov o punto .wma, eh, ¿sí? Eso dependiendo pues del formato que ustedes necesitan trabajar. Ahora, ¿qué es lo que necesitan hacer? Otra cosa importante es buscar aquí donde dice destino y aquí le damos examinar esto para que el video nos quede en el lugar donde nosotros queremos que nos quede al momento de exportarlo entonces en mi caso voy a buscar mis videos y le doy aceptar ¿sí? seleccionamos la carpeta y le damos aceptar cuando aceptamos eh, el video entonces ahora vamos a aceptamos perdón, aceptar pues la creación de la carpeta, venimos aquí y le dimos abrir archivo. El archivo, buscamos el archivo o el video que queremos editar ya que lo hemos descargado del XO, seleccionamos video estudiante, en este caso es el mío, eh, puede estar en escritorio, en mis documentos, en videos, etcétera. ¿sí? Buscamos el video, damos a abrir ok seleccionamos es el clip que acabamos de, abrir ¿sí? le damos añadir tarea y sencillamente le damos codificar esperamos un momento a que se nos convierta el video ok ya nos dice que la creación del archivo multimedia fue un éxito ¿sí? damos ok y ahí tenemos nuestro video como lo acabamos de transformar a .mov podemos transformarlo a, otros a otros formatos vamos a ver entonces seleccionamos el video ¿sí? en este caso ese no es el que necesitamos como le digo vamos a abrir seleccionamos el video seleccionamos el formato al que queremos ¿sí? ¿Por qué punto .mov ahorita y por qué ahorita AVI? Eh, como les dije ahorita, si ustedes tienen este clásico, en, en muchas ocasiones el, video no les va a cargar por compatibilidad de archivos y por y por em, por el sistema operativo que es eh, por lo regular este lo trabaja SXP ¿sí? como estamos trabajando en este momento con Windows 7 lo trabajamos ahorita a punto .mov entonces vamos a mirar cómo lo hubiéramos trabajado si fuéramos un video clásico o movie maker clásico seleccionamos acá seleccionamos punto .avi añadimos el video a tarea y lo codificamos esperamos un momento él muchas veces se demora un dependiendo de la calidad del video no, dependiendo del formato y como ven él se demoró 30 segundos aproximadamente convertir el video le damos ok y vemos en la parte de videos en la parte de ensayo como habíamos visto que el video ya lo tenemos convertido a un formato .avi y a un formato .mov. Bueno, eso fue todo. Espero eh, les, sirva este tutorial para convertir videos sacados directamente del XO en formato o .gm